Hola, vamos a like कराओ अरे हम easy bang easy right kill को අර 6 vs 2 ද බං ගැම්මක් තමයි නේ බං ඉතින් ආ බං 6 vs 2 ද බං අඩෝ අඩෝකට තව දාන්න බැරි බං බලක පැත්තට ටිකක් අඩෝ මදි බං ඕකට ඕකට ඇවිල්ලා මේ වොයිස් මේකට ජොයින් වෙන්න එපා මේ ඇංග්‍රි මල්ලි ආර්බි මල්ලි වැදහම් පල්ලේ ඩාවම හලෝ විදූ මොකට වෙන්නේ විදු ඇයිලද නෑනෑ මේ වෙන විදුගෙන FB ලිින්ක් පින් කරපා ඔය ලයිජට පින් කරතිම සබස්ක්‍රයිප් පරදදාම වීඩ කලින් ඔය ලයිචට පින් කරතින සබස්ක්‍රයිප් කර පම්බාගරින් ඔව සබස්ක්‍රයිප් කරලයිම සපොට්ට තිීපා යන්න සෝලෝ හලෝ හවවා හව්‍ය හව්වා රොනාල්ඩ දාගන්න ආනන්න ඉතින් අලොක් පුළුවන්න ඕන එක ඕන ඕන එක තිය ෆෑන් කියල හිතන්නකෝ බොට ඇලදාගෙන ගාන ගැම්මත් කෝ කෝ රයිටුකිල් බොට පලය යන්න අකිල බොට හ පැත්ත තියප මේ පැත්තන ඉන්න අඩු මනන් ගැම්මක් තමයි නේද පංගිතින් ලංකාල් හොඳම් පලේන පංගිතින් මම නු බව පැත් නුබ පැනව ඒ බාල බෑ පහපහ ගන්න එන්නේ මේ පහපා ගන්න බොටාන ඉන්න මේ බොට්ටකවන්ට හදලදින් පහපාද හැබැයි නූ මොබයිල්නේ බංගතකොට හරි තමන්න රිමෝට් පාටි මචා මහුවෙන් හරිද ඕත් ඉවරයි පුතේ ආර්විමල්ලි වලි වලි ආර්විමල්ලි වලියට ගන්න මුොට්ටද ටිපර් මච මට මෝට් ගන්න බෑ මං අසරණය දන්න <laughs> ගාම් ගම් ගින්නම්මන හලොක්ට අඩව තේරුවන් නෑබයි ලීසින බං ඒ පොඩයිද බා පොඩයිද බා දාන්න බා ඔයි මේ ස්කොට් එක ලයි හතරක්නේ ගැම්මත් තමයි හතර වැඩි බං හතරට වැඩි බං හයි නයිස් බා ඒ නූබෝ ඩිස්කොඩ් ඒගේ ලයිදනවා අනු පිසිලු ආනයිත යයිය නූ පිසි මාලු කඩේ අරිරෑ යන් යන් හරෝ මොකෙත්තමන් රයිඩු කිල්ලුබ පලය යන්න ගොම්බට ස්තා අට ඇයිබම් මං ගෙනකන් ඉදින ඇතේ මගෙන් එනවට බයිද බං රයිඩු කිල් ඔතනින් පලයා පලයා යන්න ඔතනින් පලයා මට එන්න දීවා මට එන්න දීවා උඹ ඉස්සල්ව හැබැයි යාන් යන්න බොටා ගෙවල් උඩ නැගගෙන නෑ නෑ මං ගේ උඩ නෙවෙයි නෑ නෑ මං ගේ උඩ නෙවෙයි ඒක තාත්තා ඔව් මං දැක්කා මං නෑ උතන්නේ මම මේ ඉවත්තිය බොටා මේ නූබාවල නැත්තතර ගානම තාම්මලගේ වැදනවා හස්සි first blood ෂෙයාරම් බොයි ෂෙයාරම් ගෑමක් කල්ලම දැන් කල්ලම ගෑමක් ඒ ඇතුලේ කෙනා ඇතුලේ කෙනා බං අඩු බම් මේ මට වැදුනේ අඩු බම් මේ කොහෙද බම් මේ මට වැදුනේ අත්තික්කේ අදාදාරණ නෑ නේද ඒකයි ඉතින් ඉවොට් මොට්ටම ඔන්න ලයික් එකක් දාමු ලයික් එකක් දාමු පැනිසහන් දුරෝ මෙන්න අනාගිට ඩැමේජ් කල්ටි ඩැමේජ් බෝරු කියන්නේ කවදද මේ අන්නේ ජෙස් පාට හිස්කඩියන අර කොයිද බං අර හිටියේ ආ ඩෝන් ඕබන් පළවෙනි පළවෙනි මෝඩ් එක බිල්ලට මගේ first blood අර නෑ බං බිල්ලා ගිය මට නෑ නෑ ඊළඟ ඊළඟ එකේ ඊළඟ එකේ දෙනවා අපි අපි chance එකක් දුන්නේ බං මේ උඹලට මේ chance එක ඩෙසර්ට් එක ගහන එක ඔව් නේට් ඕකේ නේට් ඕකේ ආඩේ එයා කහන්න දාන්නේ දේවල් නම් අහන්න එපා බයිටි මෙතන double kill ඒ ඒ බොයි ඩයිට් ගිලා යයි මම්මා ගෝලේ වලට මාසා පුදුම තරහක් තියෙනවා කා සවුන්ඩ් එක කන්දක ලෙස් නමේ දහයට මට සි නමේ ද අම්මට උඩු දරුන්නේ වාසනාවට Gonna come back time. Yeah, yeah, yeah. Cow. Ada cow deh. Every media yang first blood. Tama. වැඩි නෑ බා මට අබ්බෝ ඩිස්කෝඩ් ගන්නවද එන්නේ මේ නෝ ආ නෝ ආනෝබුර නොක්කුණයි ඇත බහ එකසි ද නියමයි බොලුවක් අඩෝ බං අඩෝ බට කියන අර හීල් කරන බං ගහපම්ප මොනාද බං කර යන සින්න ඇත්තේ තමයි රොනාඩෝ අර එල එල බං බයි බයි යකෝ ටොයිලට් එකට ඉන්නකට මොකද මේ ඉවෙන්ට් කන්ටේනර් පිටියස්ය අඩ මං කෙලිම මැද්දට ඇවිල්ලා ඉන්න වර වීර ඉන්නන වර උඹලා දාලා නැන්නේ මං කොහෙ ගියත් ඊ නූබයි ඔය බල බොටා යන්න හරි හරි හරි පැන පැන ගැහුවේ හරි පැන්න කියලා ලොකු නෑ ඉදහක්කෝ ඕල් නෑ බා ඕල් නෑ බා පුුණු වෙන්න කොමර ගැව ලඟාව ඇ එකක් දිය මුට ගොඩ පාරය සිත් කෙහවා අනේ ඇයි බං හොදේ අඩෝ පින්න එක අතල් දෙන්න බා කපරාත් ම අවුල බං ඉස්සරහ දාන්න ඕන. පිටිපස්සේ නෝ ඇයි ඇයි no rules no rules bro. No rules. Triple kill. Hello. යනවා මෙත් එක යනවා මෙත් එක යනවා බං ඔයි. ආවා ඔබට හලෝ නූබ ඩිස්කොට්ටාවද බොනන් තිරිසං ආත්මයක් ට්‍රයිඩුගිල් ලංකට එනම සත්‍යයක් කොත්නෑ First blood. නෑ බං මම ඉස්සලා මම BWM ගන්න බෑ නෝ BWM ගන්න බෑ අයිකොන් කරලා ගිහපයකෝ අයිකොන් කරලා ගන්න කොට එකේ දම්මක් හරිය දැන් හෙටවත් එට්ටන් ලයි වෙලා හරි වරෝ පාලයන් පොඩි එක ඉස්කෝලේ මේ වගේ තොන්නට කිවරන ඕකාට ගාපන් තනියවා මේ මට ඒ බම් මේ ජනිය මුම්මාව දැන්න අඩු අපරාලෙ බං ඉමෝට් එකක් දාන්න තිබ්බේ නෑනේ බං අමතු වුණා බං ආඩෝ අඩෝ ඊ අඩෝ ජෙස්ට් වරෙන් ජේ අඩෝ අඩෝ අඩෝ අඩෝ අඩන් අඩන් අඩන් හෝලේ කඩ හෝලේ කඩ මට ඒ ජියුස් ඇතුළට වරෙන්කෝ ඕ මෝගන් හියුමන් හියුමන් අකිල ගනි අවුනොක්ද සොරි දැන් ආ හරිනේ නියමයි බං නියමයි ධම්මා ඔබට අතුරෙන් එන්න තිබුණේ බං මම දෙහි මහලුඩ හිටියේ මහලුඩ හිටියේ ලයික් 1950 ලයික් 2k කරමු මචං 92ක් ෆලෝ කරන කට්ටිය ෆලෝ කරමු අද 57000ට ඒක ආව ළඟට පැනන් ගන්න බෑ විශාල මල්ලි කිස්සුන්ට අම්මට චම්මා ඔන් ෆයර් රෑ ගාපන් ගාපන් ඔයි නයි ලයිට් බෝ රෙඩ්ඩයක් දෙනවන්නේ සාමාන්‍ය දින්න කාට රෙඩ්ඩයක් දෙනවනේ යන්න කලින් ඕ එහෙනම් උඹයි මම එකට රෙඩ්ඩයක් දෙමු ඩයිඩි බයික් එක ගියම නම් එදාට අරින් යකෝ අරින් මට එතකොට දෙන්න බැරි නේද අකුණු පැත්තට ඇටේ කරකවනවා බර අරු නේද තිබ්බන අරුගේ කන මු අම්මර තිර මේකේ කැවිලා මම දැක්කේ ගාබන් ගාබන් ගාබන් ආඩෝ අසරණ වුණා ආඩෝ ආඩෝ ආඩෝ අපරාරයා ඇයි මැරුවේ ජම්මා ඉමෝට් දාන්න දෙන්නේ නැතුව හොය හොයි අන්න ඒකයි බං ආ කවුද තාම රික්ස් රික්ස් ගන්න අර අර අර ඒ වැඩ ලයිව් පහක් මෙතන යෝ යෝ යෝ යෝ යෝ ජම්මා මොකද බම් මේ බල්බ් දානවා වගේ නොක් කියන්නේ බල දෙත්ත මගේ ගා ඔය පාරට නෑ බං ටි කර රල් තැක සෝම ේෂ්ක සැත්ත පහට මට සිරි මේවනැක අනේ දේෂ්ට අම්බෝ දයට මැරුන්න ඩිස්කෝට් එක දාහතර හම්බෝ අම්බෝ එකයි ැ මැඩිගලදී අඩ ඊසි බං ඊසි රෝල්ල කරගෙන ලු මම්ම අදව රෝල්සක්කමන් ඒක රෝල්ලක් කලා හරිනේ හරි නිසාන්ට ගැව්වා පවුලකෝ නොබ මගේ අම්බෝ මේ කවුදයකෝ පාරක් කරන බා Mic off lu are mic බෝවා බිල්ලාවා අම්මේ හරිනේ ඇයි බං උට පැනලා ගහන්නද ඒක ඒ බං ටී හොඩිය ලයිව් එක පෙන්වන්න නෑ බං ඔබ මේ ස්ක්‍රීන් එක මාව පෙන්වන්න නැත්නම් නැත්නම් ස්ක්‍රීන් එක පෙන්වන්න ස්ක්‍රීන් එක පෙන්වන්නේ ඒක ගාන ගන්න හම්බෙන්නේ නෑ ඇඩ් එකේ මට ගන්න ගියා ඔබ ගැම්මක් ගානවනේ පටෙක්ම ගානවා බං ඒ තව දෙන්නා ඉන්නේ ඩබල් කෙල් අනට ටීෆෝටික උඩ නැගල කවුද මේ ඔන්න ග්‍රනට් ටක්කන අඩු පිටිපස අඩෝ හරන හරන ඒ නොක්න්න දවා ඇගේ මුසර දෙන්න ගහම දෙන්න පුළුවන් ඩබල් කෙල් එලබම් එජමයි ඩිස්කට්ේ පහල සෙසයක් ගහනින් බා ඊසි බං ඊසි ආතේ ඉතින් ගම ගහන්න එන්නේ මයික් ඕෆ් කියලා දානවා හරියට මයික් හරිවා ගහන්න ඕනේ ගහන්න ඕනේ ගහන්න ඕනේ ගහන්න ඕනේ ආඩෝ දමලා ගහනවා කියලා ඒ ඒකේ ඩවුන් බං ෆස්ට් බ්ලාඩ් කිල්ල දා සිව්සා අඩෝ පිටි බැස්සේ බං අයියෝ මම කළා නෑ නේ බං ඒ කරන්න දිවාසයගේ ඩවුම්බ හලයක් කිල්ලකදේ යමක් කල්ලන්න ඩක්මත් ගන්නවා පොඩ්ඩක් ඉතම වරේ යකෝ හැක් වරෙන් වරෙන් වරෙන් පය එලිමන්ට් එකක් මේ මෙහෙර වරෙන් කොහම මෙතන දෙකක් බං ඔය මේ වරෙන් බං මං තනියෙන් බං අඩෝ බං ඒ බිල් මොට්ටා බං ඒ මම කල්ලා මං කියලා මොන ගැම්මක් ගන්න කොයිද මං කියලා අර කොට මැච් එකක් නේද කරනවා. ඕකනේ මාවනේ මාවනේ. මේ මෙතන හරි කවුරුවක්වත් ගියේ නැතුව නෑ. අකිල කඩ අකිල කඩ අකිල කඩ අකිල කඩ. Double kill. ආඩෝ. <laughs> ලොම්බොට්ටු අර අර කර මැක්සවනකු නෝ රෝල් මචා අරෙන් යකෝ අරෙන් අරෙන් දකුණු පැත්ත කරගන්න අඩෝ අඩ උඹල වැහිනට බලන්නවනේ ආ ඌ යට යට කොළෝ යට කොළෝ යට එන්නේ අම්මට හිරි මෙඩි ගහනවා අඩේ මටවත් පෙන්වන්න නැනේ බගුව ඒ ජෙස්ටද බලපන් පිළිදනේ මට මෙඩිත් නෑ ඔයි මංගා තියෙන 10ක් <laughs> යාංගෝ ආ මෙඩිත් මෙඩිත් ගා මෙඩි ගහන්න හතරක් තියෙනවා ගහන්න මට එකක් දිය මට එකක් දිය මට දෙකක් දියන් ඔච්චරලා ගහන්න බෑ මෙඩි මෙඩියක් දීපන්කෝ පෙරේතෝ ටික තෝන් ඔතෙන්ටම සෙට් වෙනවා නම් ගොඩා සෙට් වෙනවා මෙඩියක් ඇලුවා ආ එලේ එලබන් චෙස්ට පොඩ්ඩ ඩැමෙක් කර අඩු කරගන අඩු කරගන්න නූබ මොකද දැඟ දැඟ දැඟ ලෝඩ්ඩෙන්න ොඩ්ඩයි හොඩ්ඩයි අඩු අපරාධ බයි කයිබං හිටියේ බං එතනන මා भाई को डिस्को देख रहा माइक के गुरन ने पीले बाम काटे बागन है මොකක්ද නැ නෙමේ අට මම නැවෙයි බා ආර්බී බං අඩෝ වයි බං අඩෝ First blood. ඒ වදිනවනේ බං ඇත්ත. මොකෙන්ද බබල? ඇනිසාන්ට වැදුනවා. ඇනිසාන් ආ නෑ. උඹ වන් දැක්ක රන්දු උඩ ඉන්නවා. නෑ රන්දු උඩ නෑ මම බලන් ඉන්නවා. අර අර උඩ ඉන්නවා. එකෙක්ටරි ගාගන්න ඕනේ බං එක කිලක් අර අර අර ගොම්බට ඒ මොකද මම මේ RP මල්ලි ගියා බලන් හිටිය බලක් ඔය ඒ අඩේ අඩේ මෙතන ඔර මෙතන ඔර ඒ ඒ අර අර ගාපා ඔක්කොම ගාපා ඒ අඩේ ගන්නවා බං try to kill ගන්නවා try to kill නෙමෙයි ආවේ ආවේ ජෙක්ටර ගෑවේ බං අයියෝ සයිඩ් එක ඩවුන් නැත්තේ අයිබා බලන් එක දිලා Aduh, saya bang. Aduh. No मैंने उनको इनके साथ चिल्ले की मारी वो मार मारो या मैं या मारो भाई क्या ना बायने तो का एक है बायने तो का व्हाट द ओए देसी फुल एक्चुअली एक अरे लैग भी ना नहीं अम्मो रिमोट रिमोट रिमोट रिमोट आर रिमोट लोल लेता नीट අඩේ අඩේ බිරිකපු යකෝ වලින් අරුව ඩැග්ගත් කරන්න බිරිකනවා මම ඩැග් කරන්න අතන කවුද මං ඉන්නේ අර මම රම්බි මල් ලෙවෙදන හයි ඉන්නේ අනේ කෝ අනේ උගලෝ ලැග් නේ කියලා දානවා ලැග් ගෙන්නේ තියන්නේ ආඩේ යම යම රස් කරන්න නෑ නෑ මං හීල් උනා බං උඹලා රැවටුනා බං Fake නොකරක් බං ඒ. මුවේ මෑඩ් ආ. එනිසා නායකයවනේ. එළිමේ. මේ ආලේ මෙහෙට නේද? පැන්ත ස්ටයිල් RP එළියට. අඩෝ මරුන් නෑ බං RP හෙල්ත් කීයද බං? අඩෝ මැට් එකේ ඇයිද බං? කහපම් බං, ඕල් බං, ගහපම් බං. No, no, no, no. Villano, villano. අඩු අපි තමාව ඉතින් බූය ගහන්න අපි වැඩ්ඩ තමයි බං ඉතින් ලයික් දෙදස් දෙසී කරමු එනම් බොයිස් කාටද රේට් එක දෙන්න බිල දැම්මෙන් කරන්න ෑනේ නෑ බං ආර්පිමල් දෙන් කරන බිල දැම්මෙන් කරනද නෑබ මන් තාවටික වෙලා කියයි බිල්ලට නාවයි